の虜になってしまえばきっとこの夏 <laughs> Hello mga kacharot! Ito na naman po ang iyong Sawadi Vlog. So ayan guys, gagawin natin video ngayon yung larong bato-bato. Yung bato-bato pick is yung pick, uh, rock, paper, and scissor. Ito yung gagawin natin guys. Gagawa tayo ng bato-bato pick Kung sinong matatalo, may papagawa. Kung sinong mananalo, siyang magpapagawa. Okay? So, kahit ano, kahit ano. Ready? 1 2 3 go! 1 okay, one, ano ba? Kansa. <laughs> One, two, tabla, tabla tayo. Rock, paper. Rock, paper, scissors! Ah, tatlo kasi. Tatlo. Oh. <laughs> Sige, one, two, three, go. Rock, paper, scissors. Awa ah, na. <laughs> Ay, Wala ka. wala. Rock, paper, scissors. <laughs> Ah! Talo ka. Ka. Oh, oh, oh, sige. Oh, ito sa akin. Oh, pitik mo lang. Ano mo pitik mo lang? Yeah. Eh, di ba? Oh, yan, ganyan. Oh, yan. Oh, sige, sige na. Sige na. Ah, Sige na. Ganun mo. Ah, wala. Bilisan mo! O, oh, sige. One, two, three, go. Go. Go. Ulit. Pitik ko. Ayaw mo ito eh. kamay mo. Ah, saka. Si Dave hindi niya alam yan. Pitik, ang tawag dyan, pitik bulag. So, pag pinit, pag ganun mo, pag ganun yung kamay. O, sige, isa. <laughs> Alright. O, taas mo, taas mo. Rock, paper, scissors! Yeah! <laughs> o, oh, anong gagawin mo? Ano, ano yung ano? Ano yung papagawa mo? I do not. O, anong, uh, anong I do not know? ano to? Wala! <laughs> Wala! Ah! <laughs> so, yan. Rock, paper, scissors! Rock, paper, scissors! Talo ka? Sino manalo? Ano yung back paper? Paper. Uh, bakit talo ba ang paper sa bato? Ako. okay. Oh, anong papagawa mo? O, oh, sige, okay. Pagawa mo. Magpagawa ka. Squat. Squat? Like this. Like this. One, five times. Five times? Yes. Grabe naman ito. For exercise. Ikaw. Oh, sige, mag-count ka, mag-count ka. One. One. Two. Three. Four. Five. Wow. Pwede exercise, pwede exercise. Oh, yan guys. Ano ba? Pwede kami. <laughs> Ikaw nga, eh. Ano? Eh? <laughs> Oo. Ang lang, parin mo, ganun mo nga, ganun mo. Laki ng dodo mo. Oh. Ah, sige, oh, sige. No. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Na! <laughs> guys, talo ang papel. Yan. So, ito gawin mo, alam ko na, kasi mataba ka. <laughs> Alright. Pababa natin konti para makita natin si Dave. Yo, yo, no, no, push oh, up, push up. Hindi, Sige, higa ka. Higa ka. Ganito ka. Magalito ka. O yan. Sige, no. ganito ka. Wala. Oh, ganito ka. O, sige. Ten times, ha? Ten times. O, sige na. Okay, sige. One, two, three, go. Baba. Wah. Oh, <laughs> Ten! Ano ba namin? Ten eh. Six! Seven! Eight! Last one is fine. yeah. I will do that. Oh, nari. Oh, ba't ilan na? Ilan na? Two, two. Oh, two, two na. Oh, two, two na. Okay. So, yan guys. Two, two na ha. Two, two. Two for me, two for Dave. Okay? So, yan guys. Okay? Oh, rock, paper, scissors. 1, 2, 3, go! Rock, paper, scissors! <laughs> so, yan. No, that's the same one. Akin, akin, akin yung kamay mo. Ganito gagawin natin. <laughs> ang gagawa. O, oh, ikaw ang gagawa, di ba? Mm. O. Oh. So, ang gagawin natin, kiss mo si Peter. <laughs> Oh, kiss mo ha. 5 seconds ha. 5 seconds. 5 seconds. <laughs> Five- Huli mo si Peter. Ganun mo si Peter. 5 seconds ha. Lips to lips, okay? <laughs> Oh, okay, 1, 2, 3, go! 君の虜になってしまえばきっとこの夏 <laughs> Kinis na yung round. okay, okay. Rock, paper, scissors, na? One, two, three, go. Rock, paper, scissors. Okay. Kuha ka ng ano, cotton buds. Kuha ka dyan. Ay, ay, So, itong gagawin natin guys, ha? Itong cotton buds, ako nanalo eh. Ako yung nanalo. Ang gagawin natin ngayon dyan guys, saglit! Uy! So ito, lalagay natin sa ilong niya. <laughs> Igaganon natin yun. Saglit! Igaganon natin ng limang beses. So, one, two, three, four, five. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Ano ba yun? Ipakita mo sa I'll take my Para ano, para ano, ano. One. Three. Four. I better win this time. Right, there is a key to win. Wala na. Sana lang ako, ay sana lang ako. Bye. Amay na. 4-2. 4-2. 4-2. Okay? Ready? 1, 2, 3, go. Rock, paper, scissors. Ah, talo. Rock, paper, scissors. yes! Panalo ako! Yes! Panalo ako! Rematch! I challenge you to a rematch after not my beer that one. Ah, natin lang. Ah, sige. One, two, three. Okay, rematch. Rematch. Rematch. Ah. Uh, so yan guys, ang aming ano. So yan mga kacharot, ang aking <laughs> challenge ngayon. Talo si Charot number one. So, yan guys, ang ating <laughs> challenge for today. Bato-bato pick. Sana nagustuhan yung aming video. So, don't forget to subscribe our channel. So, click the notifications down below. And see you in our next vlog. Babush! Eklabush!